Takže krvem lidi, vítám vás do mého dalšího videa. Dneska to je vyhlášení soutěže o Gmod, kde jsme o to k tomu říkáte. Přihlásilo se sem 51 lidí. Nepřidával jsem si vás, přidám si pouze výherce, ale spoustu z vás už jsem na Steamu měl, protože tohle to viděli taky mý přátelé, takže se nedívte, kdybych nikoho tady z těch lidí měl, tak abyste si nemysleli, že jsem nějak podváděl nebo tak. A aby to bylo hezky fair, tak si jdu na stránku random.org. Vlastně kam napíšete minimální číslo, což je u nás jednička a maximálně 51, protože jsem samozřejmě přihlásil 51 lidí. No a teď já si prostě dělám zmáčku čudlí generate a tím vlastně vygeneruju randomní číslo. Takže se <laughs> všichni připravte. Reklama! Je to 44! Gratuluju výherci, hned se jdu dělat gotojem. Měli jste za menší reklamu, aby, abyste byli víc zápasí, takže vezmeme to, když jich 51, takže to vezmeme se zdola, takže 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, takže Meat Fly Murpho, chtěl bych Gmod, takže se podíváme na Steam, jestli ho nemám náhodou v přátelích. Takže se někdy podívám, jako jsem říkal, takže se omlouvám, že nějaký už mám, protože eh, A tady je, takže Netflix tady. Takže musíte nabídnout obchod. Takže tady máš. Jedná se o dárek. Tak, takže gratuluju a těši, takže těším se jak u dalšího videa. Teď tady dva týdny nebudu, takže se omlouvám, že nebude žádný video. To omlouvám se těm, co nevyhráli soutěže, ještě budou, takže se nemusíte bát. A gratuluju ti, Mikfly, a čau.